paella wenye enzi na utukufu kama wewe Shalom Baba, umungu wa wachande Baba, weza yote kwa mayatima, na ni wengine kama wewe? Nakupenda, sina mwingine kando yako, ninakushukuru